Fala galera Craft C! É, eu estou aqui hoje para jogar Outlast novamente, que vocês já viram, já devem ter visto o último episódio que eu fiz, né? Jogar Outlast pra fora final, sei lá, <laughs> Outlast. Bom, umas coisas que eu achei melhor fazer nesse vídeo é, primeiro, mudar a língua para, inglês, para italiano. Por que mudar a língua para italiano? Porque a língua é só os documentos. E como eu entendo muito melhor o italiano do que o inglês, tipo, eu entendo o inglês, só que é mais difícil para mim traduzir aqui rapidão. Então eu tenho que fazer o que eu fiz no vídeo passado, que é digitar todo o texto no programa de edição. E isso, sinceramente, digitar, colocar legenda ou digitar texto, fazer qualquer coisa desse tipo, é algo que realmente pega bastante tempo da edição. Então eu não queria ficar meia hora editando só texto. Aí eu pensei em colocar o áudio em a língua italiana, porque assim eu posso traduzir mais rapidamente para vocês. A outra coisa é... Ah, peraí. Só quero ver se tem uma outra coisa aqui. Ah, aqui, ó. Eu vou ativar as legendas, que eu reclamei que não tinha legenda no vídeo passado, mas é porque eu simplesmente esqueci de ativá-las. Sou, sou meio burro, tá? Ok? Tá, tá. Ok. Agora, a outra coisa é... Eu vou vir aqui no vídeo e aumentar a gama, porque eu percebi que no vídeo anterior estava bem escuro. Então eu vou deixar a gama no máximo. Pra mim vai estar tá bem claro, mas pra vocês vai estar... Tá razoável. Então, razoável é um caso da de ver que vai acontecer, tá? Então, vamos lá. Ah, novamente, relembrando, eu tô gravando com a janela aberta porque a janela é a minha luz. E agora tá chovendo, então tem menos luz que o vídeo anterior. E não, não com a janela fechada, porque senão não teria luz, vocês não veriam eu. E não com a luz acesa, porque senão eu estaria que nem um Bart Simpson. Ok. Outra coisa é, eu vou tentar falar pouco nesse vídeo, acho é que eu já falei bastante. Mas eu vou tentar falar pouco porque para não complicar novamente, para não complicar na legenda em italiano. Porque para quem não sabe, os vídeos eu vou tô gravando vídeo em português com a legenda em italiano, OK? Então, é isso. Eu vou continuar e vamos ver. A gente tinha parado lá no, no padre que tinha desligado a energia. E vamos ver o que, que vai dar. Lembrando que eu vou tentar fazer o bastante aqui, então se nos próximos vídeos não tiver intro, é por causa disso, tá? Ok. Meu Deus do céu, tem alguém vindo. Se esconda no armário e não tente combater. Ok. Ai, meu Deus do céu. Oi, Chris Walker. Tudo tá, tá bem? Né? Tudo tá, bem né, com você? Você tava aqui. Seu porco. Eu vou. Eu vou. Eu vou os aí. Não, não, não, não, não, não. Não olha pra mim não. Sai aí, velho. Ah, ele foi pra porta que eu não fui, mano. Ele foi pra, pro lado que eu não fui. escutando ele. Eu não sei como é que se corre nesse jogo. Ai, ai, ai, ai. Meu mentinho tá doendo. Puta merda, é o barulho que você faz, velho. Barulho de água. Ah, tá ligado. Não se ligar Night Vision, tá, galera? Pois é, vou desligar a Night View. Vou desligar a Night View. Opa, eu não sei se... Talvez cortou uma parte do vídeo. Deixa eu ver se a câmera tá gravando até. Tá? tá, a câmera tá gravando. Talvez cortou uma parte do vídeo da gameplay, mas é só eu clicando S, porque eu sem querer cliquei Alt Tab, e como o programa que eu uso para gravar ele gravar só o jogo, Talvez cortou essa parte aí, mas é ok. Eu quero só achar comandos Night Vision. Uh, uh, código ativa, TV câmera, infraroxa, F. é? Isso, ok, entendi. Eu tô engatinhando, eu tô engatinhando. Tá, não posso aqui. Não. Ai, ai, vamos lá. Ué, Não é pra fazer isso, cara. É pra fazer... Ah, entendi. Ok, agora entendi, agora entendi. chegar aqui. Storage Electric Machine. Tem que ter electric, eu acho. Você uma nota? Não. É um documento. Aqui. Mecutracia. Homicídio soto hipnose. É, homicídio em hipnose, tipo, a pessoa estava hipnotizada e foi morta ou mataram. Ou matou. Ah, eu sempre. Ah, tem uma coisa aqui da câmera que tapa o, o documento. Eu não sei o que é o documento, mas tanto é documento, blá blá blá blá blá. Parte 1. Extrato. Eu não sei, não sei o que, como traduzir extrato arquivo, uh, objeto. Objeto, experimentações, hipnose. Uh, tipo, procuras e experimentos sobre a hipnose, 10 de fevereiro de 1954. Ah, peraí, é, Quarta-feira, 10 de fevereiro de 1954. Os trabalhos de pesquisa experimento, experimento da hipnose estão sendo estão sendo feitos no, no edifício 13. Eu vou acender a luz, vai ficar tudo amarelo, mas é porque eu não consigo ver nada. E provavelmente vocês não estão me vendo também. Ó, viu? enquanto tudo tá amarelo. Então. Ah, no edifício 13 da reserva de Mount Massive, no Colorado. É. Foram colocados sob tratamento os seguintes sujeitos. Omissis, eu não sei o que é omissis. Eu não, não sei nem se é uma palavra em italiano, eu acho que é alguma outra coisa. Uh, um, foi colocada uma sugestão pós-hipnótica na noite precedente na noite anterior. Precedente anterior, acho que, acho que é a mesma coisa. Que foi quando eu apontar o dedo, você vai dormir. Os senhores Jackson e Pierce ah, caíram imediatamente em um profundo sono hipnótico, sem precisar de mais influências externas. Nesse ponto, a senhora Pierce. Não, é. Fo... é... Tipo, tipo, sugeriram, porque a hipnose é uma questão de sugestão. Então, é, sugeriram a senhora Pierce. É, tá, que aqui entre parênteses está escrito que antes dizia que tinha medo de qualquer arma de fogo, de usar qualquer meio à sua disposição para acordar a senhora Jackson, que estava em um estado de sono, de sono hipnótico profundo. Se fosse mal sucedido, deveria deveria pegar uma, uma pistola que estava perto e e atirar na senhora Jackson. Foi dito também, é, foi, foi sugerido que com a, com a raiva que ela teria de não ter conseguido acordar a, a, a senhora Jackson, ah, seria tão a raiva dela seria tão forte que não faria ela hesitar. Não faria ela provar nada uh, em questão de, tipo, não faria ela pensar, não, eu não posso matar essa pessoa. Ela ia, pá. 2. A senhora Pierce, a senhora Pierce seguiu certinho todas as instruções, incluindo atirar com uma com uma pistola de ar comprimido, descarregada, com, contra a senhora Jackson. Depois eh, ela caiu em sono profundo. Depois de. Depois de seguir um condicionamento apropriado, as duas, os dois sujeitos eh, foram acordados e declararam que não se lembravam de nada dos, do que tinha acontecido. Uh, a senhora Pierce se, of se ofereceu novamente, né? Ah, tá. Ofereceram uma arma de fogo... na ofereceram novamente uma arma de fogo para a senhora Pierce. Que, quando ela, quando ela estava acordada, se negou a tocar e se negou a tocar e a pegar a arma na mão. E ela ela se negou a acreditar que durante a hipnose ela tinha pegado uma arma de fogo. Ok, então vamos fazer uma coisa de hipnose isso aí. Nada. Ah, moleque, achou que não ia passar aqui, é? eu que te pergunto, meu amigo, onde é que você tá? Quem é você? What, mano? Tem uma voz, assim do nada. Não tem ninguém aqui. Ai, meu Deus. Do céu. Nossa. Nossa, mas vai dar tanta merda. Mas vai dar tanto ruim aqui. Vala, meu Deus do céu, que não foi. Ah, olha ali, ó. viu? Olha, olha, olha. Mas tem que vir. Hum. Hum. Né? Tem que ativar as duas bombas de gás e o interruptor principal para reativar o generador. Ok, duas bombas de gás. filha da mãe. Vai cair, vai se mexer. Sei lá, aí perder a cabeça, tá louco? É. né, gente? Tem que ver tudo aqui. Não tem nenhuma porta aberta. Ok, eu vou ter que abrir todas as portas. Vou começar pela direita, porque direita é o céu. Como já diria o grande filósofo Alan. Ai! Parede. Não fecha a porta assim, velho. Faz muito barulho. Mais bateria. This is very good. Aqui, ó. Aqui eu acho que é uma longa, né? Porque tá essa música... Ok, tem um lugar pra me esconder. Basicamente, né? Acho que depois é que eu ligar isso aqui, vai dar tão ruim. vai, vai Ai, ai, ai, meu Deus do céu. Aqui dá de nos colocar aqui. Dá. Então vai dar ruim de qualquer jeito aqui. Que isso? Que isso? Ai! Ai! Eu vi um bugzinho, mano. velho. Eu vi um bugzinho ali. A, a, a, o bastão dele atravessou o bagulho. Ele foi pro céu aqui. Saiu, já saiu. Ah, mano, calma. Vem, vem pro pau. Vem pro fute, vem. Vem pro fute. Pro fute não, pro foot não. Tô zoando. Só, só zoeirinha, só zoeirinha. Fala, meu Deus do céu. Tá lá, tá lá. Vem pro fute, vem. que a gente. Vem, vem pro fute. Aí eu virei a esquerda, droga. Eu virei a esquerda de novo. Eu chamei ele pro fute, mano, e ele veio mesmo. Mano, vou levar um susto quando abrir essa porta, né? Ah, quer saber? Então, vamos, vamos, vamos, vamos. Vem, cadê o food? Você não ia vir pro food. Ai, que susto! Ai, meu Deus do céu, que susto, velho! Oi, e aí, tudo bem? É nóis? Ai, dói, isso aí. Oh, dói! Sai! Ah, tá doidão. Ah, que tá fechado. Opa, e aí, é nóis? Não é que ele veio pro fute mesmo? Ai, ai, eu tô louco, velho. Eu tô doidão, minha visão ficou... Você é louco, ele veio se tá bem no corredorzinho. Caraca, tá chovendo patas. Ele tá bem ali no... Dig, dig. Ah, eu que chamei ele pro fute, ele veio mesmo. Achei que ele era regão, né? Nossa, olha de onde é que eu volto, mano. Pelo amor de Deus, não vou mais pro fute, não. Ai, não, não, não, não, não, não, não, não, não peraí. Ah, mano, vamos que vamos. Agora eu sei o que acontece. Não adianta O cara do fute. Cala a boca. É, eu vou pra esquerda dessa vez. Ah, tá, mas aqui é muito grande esse lugar. Eu não gostei. Eu vim primeiro aqui. Ah, a sala das bombas, tá aqui, ó. Tem lugar pra me esconder. Puta merda! Aqui. Aqui tem, ó. Nossa, mas é embaixo da cama. Até parece que ele não vai me ver, né? Se ele não me ver é porque ele é retardado. Esconde. Na moral, se ele não me ver, ele é retardado mesmo. Não tô nem zoando. Eu acho muito que ele vai me ver. Mas... Como é o único lugar que tem pra se esconder, eu vou ficar aqui. Ó, peraí, chegou ele. O, o bastão dele buga. Na porta. Não dá saber quando ele vem. Ó, ele vai me ver, ele vai me ver, ele vai me ver, ele vai me ver, ele vai me ver, ele vai me ver. Tô dizendo, ele vai me ver. Tô dizendo que ele vai me ver. Ele vai me ver. Ó, ó, viu? Ele me viu. Ele me viu, ele me viu. Outro fantasma. Eu não sou fantasma não, mano. Quem é fantasma aqui é tu, Fute. Ele não me viu, mano. O bicho é cego. Ok, melhor pra mim. Tá escondidinho aqui. Não sei onde é que ele tá. Ah, mano, eu não sei onde é que ele tá. Tá pra cá, ó. Ah, ele tá ali, ele tá ali. Tá ali. Será que ele me viu? Ah, ele me viu! Opa, é, é nóis. <laughs> que isso, mano? Ah, ele me acertou, tá tirando. Ah, fechei a porta na cara dele, socorro! Bugou meu mouse! Ai, mano, bugou meu mouse muito. que eu sou gênio, velho. Cadê ele? Eu não sei pra que lado ele foi. Esse cara, velho. Puta merda. Ah, eu preciso fazer alguma outra coisa. Fecha. Talvez ele vai vir aqui. Não tem nada aqui, essa sala aqui. Eu não sei, talvez ele vai vir aqui. Calma aí, velho. Pode de respirar. <laughs> Para de respirar. O que tá aí? Foot não tá aqui não. Ups, gasta muita, muita bateria na visão noturna. Aqui tá escuro. Nossa, tá escuro pra caramba. Puta, merda né, Que isso? Opa, e aí? É nóis? Opa, é nóis? Esse gráfico aqui eu vou dizer que não é tão bom não, Como eu achei que era. Ai! Não adivinha nada. tem que ficar com essa desgraça. Ah! É. Fica ali! Ah, tá é um lustre. Isso tem bateria aqui? Tem. Então, eu já vi. Eu não tinha achado aquela bateria antes. Posso abrir esse quarto? Não, né? Não. Ok, Já, daqui que eu vim. Electric Room. Não é tanto entrar por isso? Ok, tô entrando só. Tipo, fecha. Tô entrando, tipo, eu nem tô olhando se tem alguma coisa antes, tá ligado? Só tô indo. Tá, aqui. Diz que falta energia. O cara vai vir, né? Ah, não esqueci disso. Ué, o cara não veio. Estranho. não ser que ele esteja longe demais para vir tão rápido. Acho que o cara deve estar aqui na porta, mano. É essa é a parada. Ai, ai, que susto! Eu sabia que ele tava aqui, velho. sai. Ah, não, vou morrer agora não. Será que o O fui é em outro lugar, né? Não é esse aqui não, velho. Né? Que susto, filho da mãe. Te odeio. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tô bugado, eu tô bugado. O Fute tá aqui. Moleque, o FPS caiu muito. O Fute não tá aqui, por que continua a música? Ai! Ué, mano! Cadê o Fute? Tá, o que, que eu tenho que fazer agora? Tá ali. Ah tá, tem que voltar lá na sala de segurança que é onde o Chris Walker apareceu, porque eu sou um gênio, não é mesmo? Pelo amor de Deus, aí é né? o Foot vai aparecer. Tem que dar um nome pro Chris Walker, velho, pra não ser é só Chris Walker. Se ali é o Foot. Quando ele aparece é porque ele quer, quer vir pro Foot. Ai, ah, mano, agora piorou a situação, velho. Porque agora eu vou ter que combater contra o Chris Walker. Contra o Foot até tá, mas o Chris Walker, puta merda. O Foot nem dá medo, mas o Chris Walker é uma desgraça. de mexer no cemitério. O que, que aconteceu? É o fute! Ah, mano. Sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. Uh... But you can't leave. Not yet. so much yet for you to Você não pode ir, Davi. Você não pode ir não agora. Vou fazer muito mais coisas. Sem ver. Consegue oh, ver? O All ride. Caraca, tem um fantasma, moleque. Olha isso! O Ride. Tem só um jeito de fugir desse lugar e eu não vi o resto. Desculpa, eu tava concentrado vendo o fantasma puxar as pessoas ali. O Renato Garcia, moleque. Ah!